Welcome to my channel guys ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ fifth I am going for Pondicherry morning ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಒಂದು eleven ten o'clock reach ಆಗ್ಬೋದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿದು ಸೂಪರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ನಾಜಲ್ ಫುಲ್ ಆಗೋ ತನಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ three hundred and twenty kilometres ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಂಬಾರಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟರ್ ಕೈ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಯಾಂಟಿ ಎತ್ತಿದ್ಯಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೈಗೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಹತ್ತತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹುಣಸಂದ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಟೂ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ five hours five and half hours journey almost ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಥರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರಲ್ಲ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತು ಗಾಡಿ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲೇ ಇದೆ ಥರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಆವ್ರೇಜ್ ರೇಂಜ್ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು three hundred and seventy kilometres ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕಿಸಿದಾಗ ತ್ರೀ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಕನಾಮಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೈಲೇಜ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಫ್ಯೂಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಕಾಲು ನೋಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲು ಸಾಕಪ್ಪ ಸೊ ಮೇನ್ ಯೂಸ್ ಅದಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಏನಾದರೂ ನಿಂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಗಾಡಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೊ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಗಾಡಿ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ನಿಂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಾಡಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗಾಡಿ ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಾಡಿನ ನಂದು ಬರೀ ಫೈಬರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸೊ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮನೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ life life is something you explore it ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲೈಫ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ನಾಲೆಜ್ ತುಂಬ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಾನು ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಥರ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಹೋದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಅಂತ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದೆ ಸೋಲೋ ರೈಡ್ ಹೋದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ನನ್ನ ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದಂದರೆ ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಹಂಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಫ್ಯೂಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೆ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆವೆನ್ ಥರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದು ವರ್ತಲ್ಲ ತರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓ ಇದೇನಿದು ಥರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸಿಗೆ ಒನ್ ಅವರ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ನಾನು ಬೆಳ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೊ ಇನ್ನು ಐ ಟಿ ಹಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಸಂಡೇನೂ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿ ಜೋಶಿಗೆ ನಾನು ಹೊರಡ್ತಿದ್ದಿರೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನನಗೆ ಥರ್ಡ್ ಮುಗೀತು ಥರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಒಂದು ಡೇ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಫಿಫ್ತ್ ಗಾಡಿ ತೆಗೆದೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ನನ್ನದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Pondicherry White House so French colony so ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡಾಮಿಟ್ರಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಾಮಿಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಮಿಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೋಲೋ ಹೋಗ್ತೇ ಅಲ್ಲ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೀಸ್ ಆಗೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯೋದಿರಲ್ಲ ಏನಿರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು life is so beautiful when you just start exploring it ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೌತಲ್ಲಿರೋದು ಕೇರಳ ಸೈಡ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಚೆನ್ನೈ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಸಲ ಬರೀ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮುಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ನಾರ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಸೌತ್ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಫುಲ್ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲೇ ಟೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಈ ಗೂಗಲ್ ಮಾತಾ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹೈವೇ ಹತ್ತಾನ ಹೋಪ್ಸು ಯಾರು ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೂ ನಿತೇಶಿಗೆ ಎರಡು ಅವರ್ ಬೇಕಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗಂತೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಜೀವ ಅದು ಬೇರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಹೀಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಸೊ ನಾನು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಇವಾಗ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಂಡೇ ರೈಟ್ಸ್ ಹೋಗೋದೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಪನ್ನಮ್ಮಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಟ್ರಿಪ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಸೊ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏಟ್ ತರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ರೇಂಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟು ಏಯ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು two hundred and eighteen kilometres so ನಾನು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಗೂಗಲ್ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೋಡೋಣ ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸಿಗೆ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೈಲೇಜ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಫಿಫ್ಟಿ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಒನ್ ಲೀಟ್ರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ this is eleven litre tank ಅಲ್ಲ ಲೆವೆನ್ ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಅಂತ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟ್ರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡು ಲೀಟ್ರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು so I just want thank my mom and dad like ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಲೈಫೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಅದೊಂದು ಇಷ್ಟ ಈ ಸೋಲಾರ್ ರೈಡ್ ಒಂಥರ ಭಾರಿಯಾಗಿ ಮಜಾ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬನೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನಾಯಿತು ನನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಪೀಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಈ ಜನ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರದ್ದೇ ತೊಳೆದಿರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಬೇರೆಯವ್ರ ತಿಕ್ಕ ತೊಳೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾನು ರೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ blah blah blah blah blah blah ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಲಿಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಂತ ಇರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗಂತೂ ಬಟ್ ನಾನು ಸೇಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೂ ಮನೇಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಹಾಗೆ ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಇದಾರೆ ಸೊ ಆಯಿತು ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಜನ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ರು ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಐದು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನಗಂತೂ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನ ಕೋರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಫ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು it's a part of your thing ನೀವು ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕೂ ಅದೊಂದು ಇದಿರಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದು ಓದೋದು ಮೊನ್ನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ life you have to start exploring the world ನನಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಇದೆ ಅದು ಪಾಂಡಿಚೇರಿನೂ ಒಂದು ಸೊ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಬಟ್ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರೀ ಓದು ಕೆಲಸ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸೀನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಓದು ಓದಬೇಕು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಲೈಫ್ ಈ ಏಜ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರೋಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಸೋ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಇವಾಗ ನೀವೇ ಓನರೇ ಆಗಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಓನರ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಚೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ because you are the owner of that company ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ವರ್ಕ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನೀವು ಅದರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಅಷ್ಟೇ ಐ ಟಿ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲೀವ್ಸ್ಗಳ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು companies sixty sixty thirty to sixty days thirty to sixty days leave ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನಿ ಆದರೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ನಮಗೂ ಈ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು ಗಾಡಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕರೆದೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರೈಡ್ಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಅವನು ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಇದಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಫೈನ್ ಸರಿ ಅಂತ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಸೋಲೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ student life is a golden life to enjoy everything in your life ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು student life is a best option but ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಡಿಬೇಡಿ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಹೋಗೋದು ಅವ್ರ ಮಾತು ಏನು ಕೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ but when I started like ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಾಗಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಾಗಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರು ಏನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಜನ ಸಾವಿರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಏನಂತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ನನಗೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇನ್ನು ಟೂ ಏಯ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಪ್ರಕಾರ ನಂದು ಒನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಒನ್ ಓ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗೋಯ್ತದು ಇವಾಗ ಏಯ್ಟಿ ನೈಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ but every three months once so ಇವಾಗ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನೇನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ನನಗೇನಾದರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೌಟೇ ಬಿಳ್ಬೇಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಪೇ ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋದಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಓದೋರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅವರೇ ಓದೋರು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅವ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಟುಸ್ಪಟಾಕಿಗಳೇ ಅದೇ ನಾವು ಎರಡು ಲೈಕ್ ದುಸ್ಪಟ ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ but I am telling that ಅವರು ಓದ್ತಾರೆ ದಬ್ಬಾಯ್ತಾರೆ ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಲೆ ವಾರಗಟ್ಲೆ ದಬ್ಬಾಯ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದಬ್ಬಾಯ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲೋದು ಬೇರೆ ಥರ ಫಸ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ನದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಫೇಲಿಯರ್ ಕಂಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಫೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಫೇಲ್ ಒಂದು ಭಯ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತು ನೀನು ಫೇಲ್ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಿದ್ದೋದೆ ಕೇಳ್ಗಡೆ ಅಂತ ಆ ಭಯದಿಂದ ನಾನು ಫೇಲೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಥರನೇ ನೋಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಒಂದು ಸಲ ಫೇಲ್ ಆಗೋಗರು ನಿನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೇ ನೀನು ಫುಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಥರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಲವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೈದರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಹುಡುಗಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಲು ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಗಾಡಿನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಒನ್ ರೈಡ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಗಾಡಿ ಅನ್ನೋದು it's just not a machine it's ಏನೋ ಹಾರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ನೀವೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀರೋ ಈ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಕೊಡಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೇ ನಿನ್ನ ನೀನು ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ನೀನು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸೇಫಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೇಫಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನನಗೆ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿನೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂತರೇ ನನ್ನ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಹುಡುಗಿರಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಹುಡುಗಿರು ಮೇಕಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಹಾಕೊಂತಾರೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಐದಾರು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂತರು ಮೇಕಪ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಲೂನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ she goes to service centre service ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದು ಸೊ ಅವ್ರು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಸಲೂನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಯಾಲ್ ಅವರು ನಾ ತುಂಬ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಡುಗಿರಿ ಆದರೆ ಹುಡುಗರಾದ್ರೆ ಆಗಲಿ ಹುಡುಗಿರಾದ್ರೆ ಆಗಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ but this bike doesn't even complain that ಇನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸೋ ಬಿಡು ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅದು ಇನ್ನೇನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ವೆದರ್ ಸೊ ಈ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ವೈಬ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ but this is extraordinary solo riding is a best riding seriously ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಯಾರ ಜೊತೆ ಆದರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೋ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ ನೋಡಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೋ ಇತ್ತು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಈ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳೋದೇ ಇದು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಶಾಸನ್ ನಿಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ನಿಂದು ಓದೋ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆ ಥರ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ what time should I enjoy fine ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಜೀವ ಡಗ್ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿ ಈ ಥರ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು almost I pray for God that ಏನೂ ಆಗ್ದಿರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಥರ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಜರ್ನಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊತೀನಿ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಜೈ ಆಂಜನೇಯ ಸೊ ಇನ್ನು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಸೊ ಈ ಗಾಡಿದು ಎಕನಾಮಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ mileage approximately thirty two to thirty five thirty seven ಕೊಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಮೈಲೇಜಸ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ನೋಡೋಣ okay three point nine litres per hundred kilometre ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಫುಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಂದ so one thirty one twenty four kilometres ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏಯ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಸೊ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗದಪ್ಪ ಕೊನೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಅನ್ನ ಲೇಖ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಇದು ಬಂದು lake Tamil Nadu Pondicherry lake so ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಲೆವೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ದೇವ್ರನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಿ ವೈ ಗಾಡಿಗಳೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂತಲೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫುಲ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಇದೆ ಇದಿದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ P Y P Y P Y ಗಾಡಿನೇ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಬ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಕೊನೆಗೂ ನಾನು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಬಂದೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಹೋಗಿ ರೂಮ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಡಿಚೇರಿನಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಹೇಗಿದೆ city road Pondicherry road cities ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಾನು ಅಂಬ ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಣ ಇಲ್ಲ ರೆಂಟಲ್ ಬೈಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಗಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ರೆಂಟಲ್ ಬೈಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಫೈನಲ್ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೊ ರೋಡೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೈವೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ರೋಡ್ ಇದೆ ಚಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಚಚ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಟಿ ನಾನು ಊಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಒಂದು ಸದ್ಯ ರೈನ್ ಕೋಟು ತಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಳೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ಬಂತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪೀಸಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ ಸೊ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಸ್ಮೆಲ್ ಈ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾನಿನ್ನ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ರೈಡಿಂದ ನನಗೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಜಾರೇನೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ರೈ ಲೈಕ್ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು travelling long distance with my partner it's where level so map ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಥರ ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಈ ತರ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಎಕಾನಮಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ತಮಿಳ್ನಾಡೋರು ತಮಿಳ್ನಾಡೋರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನೂರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕೇಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೋರೆ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸೇ ಇಲ್ವೇ ನಾವು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸೇ ಇರಲ್ವೇ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕುವಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸವ್ರ ಮುಂದೆನೇ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ತವ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹಿಡಿತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆ ನಿಂತವ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಐದ್ ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸು ಸೊ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದ್ದಂಗೆ ಐತೆ ಅದನ್ನು ವೈಟ್ ಟೌನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾಲೋನಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಆದರೂ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ನಾನು ಬಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಹೋಗೂ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ನಾನು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಟ್ರಿಪ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಬೇಬಿ ಜೊತೆ ಸೊ ಬೇಬಿಗೆ ಇವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಸ್ದಿದೆ 28 ಸೆವೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಟೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮುನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ಕಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸಿಗೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರು ಒನ್ ಲೀಟರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಟ್ twenty to thirty kilometre mileage ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು thirty five thirty to thirty three ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ರೇಂಜ್ ತೋರಿಸೋದು ಸುಳ್ಳು ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಗಾಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಲೀಟ್ರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಆ city with no rules rules ಇರೋದಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ಹೆಂಗೆ ಓಡಿಸ್ತಾವ್ರೆ ಇವ್ರೇನಾದ್ರು ಒಂದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸವ್ರಿಗೆ ಮಿಕಾಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಹಾಕೋ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಿಡ್ದು ನೋಡಿ ಇವರು ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಫೋಟೋ ಹೊಡಿತಾವ್ರ ಹೇ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾವ್ರ ಅವರು ಏನೋ ಬೆಂಗಳೂರವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕರೆದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿನ ಭಾರಿಯಾಗೆ ಬಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಬರೆದವ್ರ ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲಿ ಬರೆದವ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ತಮಿಳ ಮಲಯಾಳಮ್ಮ ಏನು ಗುರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಏಯ್ ಫೋಟೋ ಗಿಟೋ ಹೊಡೆದೇ ಗುರು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತವನೆ ಸಿದ್ದೇಗೂರು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಕೊನೆಗೂ ಬಂದೆ ಇವಾಗ ರೂಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಡಾಮಿಟ್ರಿ ರೂಮ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡಾಮಿಟ್ರಿ ಸ್ಟೇ ವಾ ಟೋಯಿಂಗ್ ಗಾಡಿನೇ ಇರಲ್ವಲ್ವ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೈ ಟ್ರಿಪ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಏ ಹೋಟೆಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕನ್ಸಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿನ ತೋರಿಸು ಗುರು ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರಿಸು ಏನೋ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ nine one point two kilometres have to make a U turn